Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video tutorial de Jesús HN Big Gamer y como pueden darse cuenta en el título, el video de esta semana es el siguiente. Ya saben que siempre comienzo con la parte rápida y después con la parte lenta y antes de comenzar le voy a mandar un gran saludo a Citlali Bernabe, la cual me lo pidió en uno de los videos anteriores. Así que, comencemos.